Aizsprāgājušas acis, viņam smirda elpa, kas viņam ar zobiem. Tas ir pārspīlējums un tā ir karikatūra. Karikatūras, karikatūras un karikatūras. Par tām vairāk zinās stāstīt šīs dienas varonis Bruno Bachs. Man nav bail mācīties, tāpēc saka, ar ko man sākt. Cilvēks ejā viskrāšņākais un viskaistākā rota ir deguns. Turpinājumā ejam ar acīm. Acis ir zīmē kā lielus balonus. Mēģināšu iedomāties, ka mans džekiņš, kurš šeit tā, taps, skatās ap, aptuveni tavā virzienā. Nākošais solis – emocijas. Izveidošu, ka mans personāši nedaudz pārsteigts, jo jūs esat ieradušies ciemos. Ja man, piemēram, ir izbrīnīts, tad es uzzīmēšu muti diezgan platu. Zodas pārsvarā arī kariķēju, pārspīlēju, padara to lielāku, biezāku. Saprotu, ka tu esi autodidakts, tu pats esi apgūvis visu. Jā, māksla sākas ar garlaicību, un šī ir leģendāra darba būrnīca. Ir saglabājies pats pirmais zīmējums no manas klases biedrenes, un es skatījos uz viņu un iedomājos, kāda varētu izskatīties mana ideālā sieviete. Bija ļoti grūti uzzīmēt otru aci, un vieglākais, ko tu vari izdarīt, ir aizkrāsot to cietu ar matiem. Tad pamazām tu cel savu radošumu, pašapziņu. Kas ir tavi lieli iedvesmotāji šajā mākslā? Man iedvesmo skaistums, ko es redzu cilvēku līnijās, tās lielās nāsas, ko viņi pat neapjauš. Cilvēks ir ļoti skaists um, pēc būtības, un ja visi būtu pēc vitruvīja cilvēku ideālajām proporcijām balstīti, tad pasaule nebūtu interesanta. Šarmantākais ir kakls. Um, ja tu zīmēsi kaklu ar vertikālām līnijām, izskatīsies kā dēle norīst. Tāpēc iedomājies, ka tu skaties uz bulbi, un iedomājies to viņa slaido kaklu, manuprāt, visradošākā sejas daļa, galvas daļa ir frizūra. Mati plūst, viņiem nav noteikts robežs. Jā. Jā, un ļautam zīmolim slīdēt. Un te sākas radošums. Zīmēšana ir baigā jautrība. 50% no taviem panākumiem, ja tev pašai ir jautri un ja tev pašai patīk, kā izskatās, ja tu pieeji ar uh, pesimismu, tad um, zīmējums nebūs labs. Kas ir tev nozīmīgākie darbi, karikatūras, kurus tu esi radījis? Pirms septiņiem gadiem uzzīmēju savas dzīves lielāko darbu. Man bija jāuzzīmē visi Latvijas universitātes bibliotekāri. Man bija jāizveido A0 izmēra liela kolāža, kopskaitā 62 bibliotekāri. Pieteicu Guinness rekordam šo šo. Nu, un? un es tapu noraidīts, es priecājos par to, bet uh, savā laikā šī pieredze man varbūt ļāva izlausties no tāda provinciālistiskā zīmētāja. Ja? Ko es tev vēl iesaku? Paņem otru līniju šeit novelc. Tas padarīs tev seju nedaudz telpiskāku. Jā. Noslēdz kaklu, lai, kakls, lai tā galva nepeld kosmosā. Bieži karikatūristi izveido savus autogrāfus. Man, man būs kuku. Jā, man būs BB 20. Un uh, paspēlējies. daudz laika prasa radīt A4 šāržu vai karikatūru? Sākot no trijām līdz četrām stundām. Bet, ja gadās dāma, kurai ir lokaini mati un Jā. gari un tumši, tad jau vien pie matiem būs divas, trīs stundas. Vai tavi darbi tikuši publicēti kādos um, žurnālos, laikrakstos? Mana dzimtā puse ir Bauskas puse, un uh, reiz es biju karikatūrists Bauskas dzīvē šī ir mana pirmā karikatūra, par kuru es saņēmu honorāru 15 latus. Es esmu Artus Kaimiņu skicējis, Andri Kiviču, kurš vēlējās būt par politiķi, Obama. Man ļoti patika tas sauklis, ar ko viņš nāca politikā, un tas ir mans vadmotīvs bērniem. Ko tu māci ikdienā? vizuālo mākslu. Ne tikai es esmu mākslas skolotājs, bet es esmu aizkrauklis interešu izglītības centrā atvērs mākslas akadēmiju un parādu bērniem, ka māksla ir viss. Māksla ir runāšana, māksla ir sapratne, un es ļauju viņiem iedomāties, ka viņi var radīt pievienoto vērtību pasaulē ar sevi. Un zīmēšana un, un, un gleznošana ir tikai daļa no lielās mākslas pasaules.